Wheezy baby. ਰੱਬ ਐ ਮੇਰ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਫੇਰ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਫੇਰ ਯਾਰ ਡੱਬ ਨਾ ਬੰਦੂਕ ਯਾਰ ਰੱਖ ਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਖੜਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਉੱਤੇ ਵੱਜਦੇ ਰੇਜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਰੇਜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਬਿਲੋ ਮੇਕੋ 17 ਯਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇ ਕਦੀ ਫੋਕੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰਾ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਕੋਰਾ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਹੱਸਦੇ ਚ ਛੇਰ ਛੇਰ ਲੰਘਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਲੱਖ ਦਾਵਾ ਮੋਛੀ ਕਰੀ ਕਰ ਦਵਾ ਅਮੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਵੈਰੀ ਮੇ ਤੋਂ ਸਰਦੇ ਨੇ ਅਮੀ ਪਾਲੀ ਨਾ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਮ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰੰਗ ਮੇਰਾ ਕਾਲਾ ਪਰ ਮੁਖੀ ਉੱਤੇ ਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਹ ਪਰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਸਾ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਹ ਪਰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਸਾ